чарівно красиве село Ставище на Київщині. А? Хто це запалив? Ти тут присутствував. Де? Та воно бомжі оці. Де вони? Воно сидять. Я тільки що питав вони. Зараз лічить буду. 27 червня 1664 року 15 хвилин останніх в студії Дока. Савщанці круті. Як можна цих людей комусь віддати, коли вони так вірять? завищанці круті. Ну, е, е, рятуйте! Я тут буваю з дитинства. Мені здавалося, що це містечко таке дуже цікаве для мене, але я не знала, що воно цікаве для світу. Церкви святого пророка Петеча Хрестителя Господнього Іоанна. Сьогодні ми в приймальні Леоніда Петровича Джужика. Індонезії має дуже конкретну назву Ставище 15-16 червня 1919 року. А ми розпішаємо. Ідіть волонтерте, ідіть на цього, не буде готові. Ідіть ще раз, ідіть ще раз. Я обіцяв. Зараз я Один пацан, коли приїхав знизу на велосипеді, оце він бочки ці запалив. Хай лічить.